पाक भारत मैच चल रहा है और शाहिद अफरीदी साहब खेल रहे हैं और जहीर खान बॉल करवा रहा है तो इस पे कमेंट्री कैसे होगी Yes, Zahir Khan bowling in Pakistan, Shahid Afridi and Eden Garden in Kolkata, India stadiums. And big guys and here we go, Zahir Khan and Afridi. Oh my God, Max, man. Beautiful timing as a six more runs. Zahir Khan and Rob Kohli and fielding Chin again the, the captain to India कोई कैच पकड़ने आया लेकिन कैच ड्रॉप हो गया इस पे कमेंट्री कैसे होगी just to when the Glenn McBrian bowling and Inzamam what a great shot oh catch drop Ricky Ponting खेल रहे हैं शुएब अख्तर ने बॉल करवाई है और उन्होंने बड़ा जबरदस्त बोल्ड कर दिया दोनों विकेट छूट गई हैं इसको किस तरीके से आप बयान करेंगे yeah, Ricky Ponting and bowling here, Rawalpindi X Have we go oh what a good shot Ricky Ponting is gone. Yes, and beautiful delivery, Risen. Pakistan और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है और आखिरी एक विकेट रह गई है और बड़ा सनसनी खेज मराहल में आखिरी ओवर चल रहा है और एक ओवर में बारह स्कोर चाहिए तो ये सनसनी खेज कमेंट्री कैसे होगी six deliveries in Pakistan and twelve run again um, for Fess the Avigo with bowling to Cam Soldi. And uh, by New Zealand border, Avigo to Soldi. The man by beautiful for six and professional in Pakistan. What a great fight. Chances, the 100% chances in Pakistan win. शाहिद अफरीदी ने सैंतीस गेंदों पर 100 बनाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया और छक्के पर छक्का लगा रहे हैं तब कमेंट्री कैसे होगी Chaminda and bowling to Afridi. Afridi, here we go. Oh, what a X-Man. Beautiful shot and six more runs. Swell leg field and chance and the finger the Afridi and unlucky and the Maxman is good one. And Chavin Davos and Muri Dharan and a lot of spin attack. Oh my God, what a Maxman, little ones. Yes, and Kumendru Chand and Robin Shafti. Yes, and Nikki at the blues in Pakistan. And the young batsman and again Chad Afridi as a 35 deliveries to the 100 stop as a Asian batsman. And what a great talent in Pakistan. Leg spinner, googly, dusra, as a batsman and but this uh, performance is good. कामरान अकमल साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं कैचेस पर कैचेस ड्रॉप किए जा रहे हैं इस पे कमेंट्री कैसे होगी Yes, Cameron Ekmal and problem to catch drop and the Pakistan wicketkeeper and senior wicketkeeper. Season 6 as uh, no hundred in the first matches as a season six and uh, this is the PCBN problem too. Oh no. जनाब पीएसएल तो होता है पीएसएल पर किस तरह की कमेंट्री होती है ये भी इन्होंने करके दिखाई है कैरिबियंस लीग वेस्ट इंडीज में होती है और वेस्ट इंडीज और कीनिया के कमेंटेटर किस तरीके से बात करते हैं ये भी हम इनसे जानते हैं वेस्ट इंडीज का कमेंटेटर Yes, and Caribbean League is uh, by Caribbean League is West Indies and uh, bo- bowling Craig Morrison in South Africa and welcome to West Indies League and Finemans and the Chris Gill and what a good shot! Oh, what a maxman! Six more runs. बारिश होने वाली है बारिश होने वाली है और मैच ड्रॉ होता हुआ नजर आ रहा है इस पर कमेंट्री कैसे होगी Yeah, Pakistan good conditions and just weather report and matches draw in 1-1 point and Pakistan semi-final and chances to know as ICC ranking as uh, this uh, point tables and Pakistan pitch का भी मुआयना कर लेते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी सर ये पिच का जरा मुआयना करके दिखाएं और बताएं हमारी ऑडियंस को पिच कैसी है Yes, and special in Pakistan pitches, especially spin bowling. Great performance uh, with the spin as the LBW and curtain ball is a great pitcher. The fast ball, aerial short pitches, Wab Riaz and Cam Saudi and New Zealand side, and good batting pitches as a Pakistan. Great tradition and uh, no cross and the spin bowling and a good swing and uh, LBW, a curtain ball, it's great pitches as the Pakistan tradition. Thank you. अच्छा जी इनसे अब ये भी पूछते हैं कि रेसलिंग होती है डब्ल्यू डब्ल्यू e की डब्ल्यू एफ की तो उसमें जो कमेंटेटर होता है वो किस तरीके से बुलाता है उन तमाम रेसलर्स को वो करके दिखाएं जरा 265 Oh my God, Undertaker and a lot of WrestleMania second time in Roman Ring in the challenge and the win against segment and the 25 minute wrestling Undertaker senior wrestlers and the win match and the second time and रेमो स्टेरियो ने वैंडम के ऊपर छलांग लगाई है और वैंडम जो है वो हारने वाला है तो इस पे किस तरह की कमेंट्री होगी रिंग अंडरटेकर ने कुर्सी उठाई और केन के सर में मारी है ये कैसे होगी Undertaker oh my God Kane big brothers in the dismissal Brock wrestler आया उसने बिग शो को उठाया और उठाकर कांधों से नीचे फेंक दिया Bro, और वो हार गया ब्रोक रेसलर से in big show oh my God and Royal Rumble match Brock Lesnar and win and 20 2020 as a great wrestler and saying Brock Lesnar, great comeback. दुनिया का सबसे बेहतरीन फील्डर जॉन्टी रोड जो कि मेरा फेवरेट भी था उसने बड़ी जबरदस्त फील्डिंग की है उसके हवाले से कुछ जोशीली कमेंट्री करके दिखा Yes, Yankee Rory, what a great fielding! What a absolutely run out in the Mamulek. Pakistan senior batsman is gone. Yes, what a great fielding by Janky Rose. And a very absolutely good throw by Janky Roy and point fielder. नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी ऐसे ही लोगों के बारे में शायद अलामा मोहम्मद इकबाल ने ये शेर लिखा था मुझे जाहिद बताइएगा कि आप कभी स्कूल गए हैं आपको तो एक्सेंट इतना ज़बरदस्त है बिल्कुल नहीं गया जी रहते किधर हैं आप मैं दो सौ छहत्तर रोटियां का चाकू उतर तो जब आप बाहर बाजार में निकलते हैं लोग आपको देखते होंगे और आपकी जब ये इंग्लिश सुनते हैं तो उनको तो बड़ा मजा आता होगा वो पूछते नहीं है कि इंग्लिश सीखी कहाँ से है हाँ जी बहुत रश लगा होता है अब तो मैं बाज़ार में जाऊँ तो कोई तस्वीरें ले रहा है कोई दूर दूर से गाँव जितने भी हैं सब मेरी तस्वीरें ले रहे हैं तो ये कमेंट्री सीखी कैसे है ये इस पे तो बड़ी मेहनत करना पड़ती होगी आपको सर मैं कमेंट्री शौक बहुत था मुझे क्रिकेट देखने का और खेलने का तो मुझे डांट भी पड़ती थी घर से क्योंकि गरीब थे मेरी वालदा जो है किसी के घर पे काम करती थी और मेरा वालद चौकीदारा करता था तो इसीलिए मैं पढ़ नहीं सका और गरीब आदमी से कभी स्कूल नहीं गए आप नहीं स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा नहीं लेकिन आपका एक्सेंट तो इतना जबरदस्त है कि लगता है आप किसी बड़े मॉडर्न स्कूल से पढ़े हुए हैं बड़ी मॉडर्न यूनिवर्सिटीज में गए हुए हैं कॉलेजेस में गए हुए हैं नहीं जी कोई नहीं गया मस्जिद जानते सी नमाज में पढ़न तस्पारा पढ़ के तो काम क्या करते हैं आप काम है मेहनत मजदूरी आ रेत खिला रही हूँ जो मालिक ने काम दिया वो करना तो कितना कमा लेते हो यही कोई आठ सौ नौ सौ रुपया दिहाड़ी यही एक जज्बा है देखें तपती धूप में यहाँ पर ईंटें उठाते हैं रेडी पर ईंटों को लाते हैं चौथी मंजिल तक पहुँचाते हैं वेल्डिंग करते हैं और इतना गर्म शोला होता है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है गाँव में जब क्रिकेट के मैचेस होते हैं तो आपको कमेंट्री के लिए बुलाते हैं लोग दूर दूर से तो मेरी फ्लैक्सें देने लगे हैं बॉल के टूर्नामेंट हो रहे हैं पैगाम देना चाहो हमारी ऑडियंस को तो आप दे सकते हो ऑडियंस को यही है पाकिस्तान की हुकूमत को कि कोई मुझे गवर्नमेंट की नौकरी दी जाए मेरे दो बेटे भी हैं और मेरा माँ बाप भी है वो बीमार है काफ़ी उसको आप मेरे घर जा कर चेक कर सकते हैं अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो मेरी वालदा को शुगर है तो वालद साहब को इधर से सुराख भी हो जाता कभी कभी ठीक हो जाता है तो जी अगर कोई हकूमती अहदेदार हमारी इस वीडियो को देख रहा है तो ये रियल टैलेंट ऑफ पाकिस्तान है मैं इसको पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान कहूंगा कोई भी अगर इनको हेल्प आउट करना चाहता है तो ये जड़ा वाला दो सौ छिहत्तर ओडिया वाला के रिहायशी है मेहनत मजदूरी से अपना नाम बनाया अपने वालदेन की बच्चों की और बीवी की किफालत भी कर रहे हैं हमारे यहाँ पे क्लब क्रिकेट भी खेली जाती है अगर अगर लोगों को तमाशाइयों को एंटरटेनमेंट फ्राहम करने के लिए एज ए कमेंटेटर भी इनको हायर किया जाए तो इनकी भी रोजी रोटी में इजाफा हो सकता है और इसके साथ साथ बहुत से लोगों को जो है एक एंटरटेनमेंट मिल सकती है